Բարև ձեզ։ Եկեք խոսանք Slack ֆունկցիաների մասին։ Բայց նախ եւ առաջ վերհիշենք սովորական ֆունկցիաները JavaScript-ում։ Ուրեմն ինչպես կարելի է ստացել ֆունկցիա JavaScript-ում։ Գրում ենք function, իր անունը, ասենք թե func, փակագծեր, եւ փակագծերի մեջ մենք ընդունում ենք ինչ-որ փոփոխականներ, որի միջոցով մենք ընդունենք արժեքներ, օրինակ x։ Եվ իր մարմնի մեջ կարող ենք գրենք ինչ-որ կոդ չէ՞։ Հետո որպեսի կանչենք, գրում ենք func իր անունը, այսպես ասած, եւ փոխանցում ենք ինչ որ արժեք։ Այս արժեքը գնում է մտնում է այս փոփոխականի մեջ եւ աշխատացնում է մարմինը, հա։ Եվ խնդրեմ, սա ուրեմն կնկարի 5 պատոհանի մեջ, չէ՞։ Այսքանը parse է։ Էլ ինչպես կարելի է ստեղծել ֆունկցիա։ Դե կարելի է փոփոխական ստեղծել, որին վերագրենք մի հատ function որը կարող է ընդունի ինչ-որ մի արժեք x եւ փոլեր տանի պատոհանով, հա? Հիմա իրեն կարող ենք կանչենք այսպես funk2 ու ասենք թե 3, հիմա այդ 3-ը կգնա կմտնի ստեղ, alert կարվի ու պատոհանի վրա կնկարվի 3 այսքանը parza, այսքանը գիտենք։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ այն ֆունկցիաները, որոնք որ ստեղծվում են այսպես, այսինքն ստեղծվում են որպես արժեք եւ վերագրվում են ուղակի փոփոխականի մեջ։ Իրենց միայն կարելի է օգտագործել այդ ստեղծելուց հետո։ Այսինքն, եթե ես այստեղ վերևը փորձեմ կանչել funk2 եւ փոխանցեմ, ասենք թե 4, սա ինձ error կտա, ասի funk2 դեռ ստեղծված չի, դες բան չկա, խնդիր կա։ Բայց երբ որ ես ստեղծում եմ, նրանից հետո ես արդեն իրեն կարող եմ օգտագործել։ Խնդիր չկա։ Ա Իսկ այս ֆունկցիան ինքը գրեթե նույն բանն է ինչպես որ այս ֆունկցիան, բայց իրեն կարելի է օգտագործել եւ իրանից հետո, այսինքն ստեղծելուց հետո եւ ստեղծելուց առաջ։ Այսինքն ստեղ էլ կարող եմ այսպես ֆանկ կանչեմ, խնդիր չկա կաշխատի։ Ինչու, որովհետև JavaScript-ի աշխատող այն ծրագիրը, որը աշխատացնում է մեր JavaScript-ը, նախ եւ առաջ վերցնում է բոլոր ֆունկ, ֆունկցիաները, որոնք այսպես են ստեղծում, եւ իրենց քաշում է վերև, այսպես։ Հետևաբար մնացած կոդը իրանց արդեն կարողանում է օգտագործել։ Հա, տենց կարող եք պատկերացնել։ Okay, այսինքն այս երկու ֆունկցիաները դրանով են իրար իրարից տարբերվում։ Էլ ինչպես կարելի է ստեղծել ֆունկցիա։ Դե կարող է կարելի է ֆունկցիա ստեղծել ոնց այսպես ասած օբյեկտի մեջ։ Մոտավորապես sense, պատկերացեք մի հատ object, object ստեղծում, object, object Այսինքն ստեղծում եք պոպողական, որի մեջ տնում եք մի հատ օբջեկտ, հետո ստեղծում եք ինչ-որ բանալի, ասենք funk, որին վերագրում ենք ինչ-որ մի արժեք, որը կլինի function այս բանին, որը կարող է ընդունի x եւ ոլը տանի այդ x-ը։ Եվ իրեն կարող ենք անչենք obj.funk եւ փոխանցենք ինչ-որ մի արժեք, ահա խնդրեմ, այս 5-ը կգնա կմտնի ստեղ եւ կնկարվի պատոհանի վրա։ Ամ, այլ ինչպես կարելի է ֆունկցիա ստեղծել, դե պատկերացեք, մեկ ունեք մի հատ զանգված, որի մեջ կան մի քանի հատ արժեք, կարող ենք կանչենք that for each Եվ հիմա այս for each-ին մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որին կարող ենք ստեղծենք հենց այստեղ, այսպես։ Այս հենց, որը կվեցնի ինքը կկանչվի ամեն արժեքի համար, այդ այսինքն 5-ը կգնա կմտնի val-ի մեջ, հետո 4-ը, հետո 3-ը, եւ ստեղ ներքում մենք կարող ենք alert անենք օրինակ val։ Հիմա եթե սա աշխատած, սա աշխատացնենք, կտեսնենք 5 4 3 էկրանի վրա։ Ինչով է տարբերվում այս ֆունկցիան այս մնացած ֆունկցիաներից։ Նրանով կամ թեկուս սա, նրանով, որ ինքը անուն չունի։ Ինքը այս տողից հետո այլևս հասանելի չէ, okay? Այս ֆունկցիային մենք միշտ կարող ենք կանչենք ֆանկով։ Այս ֆունկ ֆանկ 2-ին իրանից հետո, երբ որ ինքը ստեղծվում է դրանից հետո, միշտ ֆանկ 2-ով հասանելի է, չէ՞, այս ֆունկցիան։ Այս ֆունկցիան, քանի որ կցած է այս օբյեկտին, մեկ միշտ կարող ենք անցնենք այդ obj.func ու կանչենք իրեն, խնդիր չկա։ Բայց այս ֆունկցիան այս տողից հետո, այսինքն 18, 19 եւ այլ այս այս այս մասերում հասանելի չէ։ Այդ տիպի ֆունկցիաները կոչվում են anonymous function, anonymous function, այսինքն անուն չունեցող ֆունկցիա, okay։ Ամ Այս մեր տարբեր տիպի ֆունկցիաներն են, որոնք որ մենք կարող ենք ստեղծենք։ Վերջում ֆունկցիան մնում է ֆունկցիա, ինքը ընդհանրապես արժեք է, որի type-ը ֆունկցիա է, որը անում է ինչ-որ մի գործողություն, ընդունում է ինչ-որ արժեքներ եւ անում է ինչ-որ գործողություն եւ կարող է վերադարձի ինչ-որ մի արժեք։ Okay, այսքանը գիտենք, այստեղ նորություն չկա։ Հիմա ինչ arrow ֆունկցիա, ինչ է arrow ֆունկցիան։ Arrow ֆունկցիան նախ եւ առաջ մեզ հնարավորություն է տալիս գրել կամ ստեղծել ֆունկցիա մի քիչ ավելի པարզ ձևով։ Հիմա նախ եւ որպեսի հեշտացնենք մեր գործը, մենք հասկացանք, որ այս ֆունկցիայի եւ այս ֆունկցիայի տարբերությունը զուտ n-ը, որ սա ստեղծելուց հետո միայն այդ ժամանակ կարող ենք օգտագործենք, իսկ սա կարող ենք օգտագործենք եւ իրանից հետո եւ իրանից առաջ։ Հենց որ քանի իրանք մոտավորապես նույն բանն են բացի դրանից, եկեք այս մեկը ջնջենք, կենտրոնանանք սրա վրա։ Ինչպես կարելի է սա թարգմանել arrow ֆունկցիայի։ Անում ենք այսպես function-ը delete ենք անում եւ փակագծերի աջ կողմից ավելացնում ենք slack, այսպես։ Խնդրեմ, հիմա ստեղծեցի arrow ֆունկցիա։ Հիմա այս նույն arrow ֆունկցիային կարելի է կանչել նույն ձևով, այսինքն մենք կարող ենք անենք func 2, փոխանցենք 4, հիմա այս 4-ը կգնա կմտնի x-ի մեջ եւ alert կարվի 4։ Okay։ Ինքը մոտավորապես նույն ձևի է աշխատում, ինչպես որ սովորական ֆունկցիան, ինչի եմ ասում մոտավորապես, որովհետև իրականում տարբերություններ կան, որի մասին ես հեսա խոսամ։ Բայց այս բանին ուղղակի հասկացեք, որ թարգմանելը այս ֆունկցիայից դեպի arrow ֆունկցիա արվում է այդպես, ուրեմն function-ը դաբուխիկ ենք անում, delete ենք անում, հետո իր փակագծի աչ կողմից ավելացնում ենք այս սլակը։ Իսկ ստեղ ոնց ենք ստեղծում, դե էլի մոտավորապես նույն ձևի function-ը հանում ենք, աչ կողմից ավելացնում ենք սլակը։ Իսկ ստեղ ինչ ոնց ենք փոխում, նույն ձևի function-ը հանում ենք, ավելացնում ենք աչ կողմից սլակ։ Այդքան բան։ Հիմա սա կաշխատի, սա կաշխատի եւ սա կաշխատի։ Okay։ Ամ լավ, այդքանը པարզ է։ Հիմա այդ ինչպես կարելի է տեսքը փոխել, հա, այդքանը հասկացանք, հա, որ ֆունկցիոնը հանում ենք, սլակը ավելացնում ենք փակագծերի աջ կողմից։ Ամ Okay, բայց ինչով է real տարբերվում։ Հա, բացի տեսքից, որ մի քիչ ավելի կոկիկ է ստացվում, okay, այդ հարմար է, բայց ինչով է տարբերվում։ Ամենակարևոր, ամենամեծ տարբերությունը this-ը ինչպես է օգտագործվում։ Okay։ Հիմա եկեք տեսնենք մի օրինակ։ Նայեք։ Պատկերացեք մենք ունենք մի հատ function alert անենք իրա this-ը։ Եթե ես այս ֆունկցիային ուղակի կանչեմ, իրա this-ը ինչ կլինի։ Դե մենք գիտենք, որ երբ որ function-ին կանչում ենք ուղակի, առանց կցելու ինչ-որ մի օբյեկտին եւ կետով կանչելով կամ call apply bind new այդ ասար եթե դնենք մի կողմ եթե ընդհանրապես կանչենք ինչ-որ մի ֆունկցիային իրա this-ը լինում է global object-ը կամ window-ն կամ եթե strict mode-ում ենք աշխատում, այսինքն վերևը գրված է use strict, այդ ժամանակ իրա this-ը կլինի undefined, չէ՞։ Այքանը գիտենք։ Եկեք աշխատացնենք, տեսնենք, որ իրա this-ը իրոք window-ն է։ Այո, window object-ն է, global object-ն է։ Եթե մենք այս ֆունկցիային հիմա կցենք ինչ-որ մի օբջեկտից, այսինքն պատկերացեք ստեղծենք sync մի հատ օբջեկտ, այս օբջեկտին ավելացեցինք մի հատ funk, որը հղում է այս բանալի անունն է, սա արժեքն է, որին նա հղում է, այսինքն այս ֆունկցիան, չէ՞։ Հիմա եթե մենք անենք obj get funk, Մենք գիտենք, որ կա այսպես օրենք, որ եթե կետով են կանչում ինչ որ մի ֆունկցիա, այդ ֆունկցիայի ուրեմն this-ը կլինի կետի ցախ կողմի արժեքը, այսինքն այս օբյեկտը, չէ՞։ Այսինքն հիմա իր this-ը կհղի այս օբյեկտին։ Եթե run անենք, ահա, խնդրեմ, հիմա ունենք սովորական օբյեկտ, այսինքն այս օբյեկտը, այլևս window-ն չի։ Այսքանը գիտենք։ Հիմա եկեք այս ֆունկցիան թարգմանենք ու դարձնենք arrow ֆունկցիա։ Էլի function անունը հանում ենք եւ աջ կողմից դնում ենք փակագծերի դնում ենք այդ սլաքը։ Հիմա եկեք էլի նույն ձևի սովորական ուղակի ֆանքի կանչենք։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ստանում ենք window։ Լավ, տաբելություն չկա, ամեն ինչ օքեյ է։ Հիմա եկեք այս նույն ֆանքին կպցնենք ինչ որ օբյեկտին, const obj։ Եվ ստեղ լինի funk, որը հրի ֆանքին, եւ ստեղ անենք obj.funk։ Հիմա ըստ այն դες գիտենք որ սովորական ֆունկցիան ինչպես է աշխատում, էլի այս ֆունկցիայի this-ը կընդունի ձախ կողմի, կետի ձախ կողմի արժեքը, չէ, ու ամեն ինչ կաշխատի, չէ? Դες գիտենք։ Նայեք այդտեղ։ Window։ Ոչ թե այն օբյեկտը, այլ window։ Ինչ է կատարվում այդտեղ։ Ուրեմն նայեք, մեծ տարբերություն կա։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք սովորական ֆունկցիա, իրա this-ը որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք Okay, ու նայած ոնց ենք իրեն կանչում, ինչ իրավիճակում եւ այլն, այդ ժամանակ իր this-ը որոշվում է այդ պահից։ Ի տարբերություն, ի տարբերակ arrow ֆունկցիան, երբ որ մենք ստեղծում ենք, երբ որ իրեն հայտարարում ենք, հենց այդ պահին իր this-ը որոշվում է։ Իսկ իր this-ը ինչ է, ինչպես է որոշվում։ Դե նայած ինքը որ ֆունկցիայի մեջ է ստեղծվում, ինքը այդ ֆունկցիայի this-ը ընդունում է որպես իր this-ը։ Հիմա այս օրինակում այս ֆունկցիան ստեղծվել է գլոբալում, չէ, ինքը չի փաթաթած որ, որևէ կոնկրետ ֆունկցիայում։ Այսինքն ինքը ստեղծվել է ոնց որ այն JavaScript-ի ամենամեծ ֆունկցիայի մեջ, այսպես ասած global scope-ի մեջ, հա, ինքը ընդհանուրի մեջ է, որի իսկ այդ ընդհանուրի this-ը դա window object-ն է։ Հետևաբար, եթե մենք ուղակի ստեղծենք իրան այսպես, իր this-ը կլինի window object-ը։ Հիմա դրա համար կապ չունի, թե մենք իրեն առանձին ենք կանչում, թե կծում ենք ինչ-որ օբջեկտին եւ իրա միջոցով ենք կանչում։ Իրա դեսը արդեն որոշված է։ Եվ կապ չունի մենք իրան հիմա ոնց կանչենք, իրա դեսը կլինի այն this-ը, որը որ այս պահին որոշվեց, որը հիմա կլինի global object-ը, հա, window object-ը։ Կամ եթե you strict գրենք, կլինի undefined, okay? Հիմա պատկերացրեք մենք ունենք այսպես բան։ Նայեք, const obj, որը ունի մի հատ object, որին կցած է մի հատ function, շիան, որը ունի մի հատ զանգված իր մեջ, որին անում ենք dot for each եւ փոխանցում ենք մի հատ function։ Սա կընդունի val։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն երբ որ կանչում ենք այս ֆունկցիային, ինքը իր իր մեջ ստեղծում է մի հատ զանգված եւ ամեն անդամի համար, ամեն արժեքի համար այս զանգվածը ինքը կանչում է այս ֆունկցիային։ Okay, այսքանը բարձ է։ Հիմա եկեք ստեղ անենք alert this։ Հմ։ Սա հիշացնեմ կոչվում է anonymous function, այսինքն ֆունկցիա առանց անունի։ Ամ okay, բայց այս ֆունկցիան, երբ որ մենք փոխանցում ենք այս for each-ին որպես արժեք, այս for each-ը ընդհանրապես այս ֆունկցիային կանչում է։ Եվ եթե ընդհանրապես ուղակի մի հատ ֆունկցիա կանչենք, իր this-ը դառնում է global object-ը, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մենք անենք obj.func, այսպես, մենք կտեսնենք 3 հատ window object։ Տեսնենք window, window, window, okay։ Հիմա ինչպես անենք, որպեսզի s this-ը լինի i i s this-ը, այսինքն i-ս ֆունկցիայի this-ը լինի ստեղ։ Մի քանի վարիանտ կա, նախ եւ առաջ կարող ենք այս ֆունկցիային bind անենք, dot bind այդ this-ին։ Հետևաբար այս ֆունկցիան հիմա կաշխատի այս this-ի կոնտեքստի մեջ, այսպես այսինքն իր this-ը կլինի այս this-ը, որը այս this-ն է։ Okay, հասկացանք։ Հիմա կամ կարող ենք հետև for each-ը տենց հնարավորություն է տալիս, որպես երկրորդ պարամետր փոխանցենք կոնտեքստը, որի մեջ այս ֆունկցիան կաշխատի։ Այսինքն for each-ին ասում ենք for each jan, երբ աշխատացնես այս ֆունկցիան, խնդրում եմ աշխատացրու այս կոնտեքստի մեջ, այսինքն նենց աշխատացրու, որպեսի այս ֆունկցիայի this-ը լինի սա։ Ու ինքը տակից ենթադրում եմ կամ call անում կամ apply անում, ինչ որ տենց մի բան, այս ֆունկցիային այս օբյեկտով։ Հետևաբար ինքը աշխատում է այդ this-ով։ Լավ, Բայց մենք կարող ենք անենք միա շատ ավելի պարզ բան։ Այս այս ֆունկցիան կարող ենք փոխենք որպես arrow function։ Հիշացնում եմ, որ arrow function-ը այն պահից, երբ որ նա ստեղծվում է, ընդունում է որպես իր this-ը, այն this-ը, որի մեջ ինքը ստեղծվել է։ Այսինքն, եկեք ջնջենք սա մի վարքան։ Ինչ կլինի այս this-ը։ Դե այդ this-ը, քանի որ սա սովորական ֆունկցիա է, որոշվում է այն պահին, երբ մենք կանչում ենք։ Իսկ երբ որ մենք կանչում ենք, քանի որ կետով ենք կանչում, այս this-ը կլինի կետի ցախ կողմի արժեքը։ Այսինքն այս object-ը, չէ՞։ Հիմա եթե run անենք, այս this-ը կլինի այս object-ը։ Երբ որ մենք իր ներքում այս ֆունկցիայի ներսը ստեղծում ենք մի հատ arrow ֆունկցիա, այդ arrow ֆունկցիան վերցնում է որպես իր this-ը, իր ծնողի this-ը այսինքն այս this-ը դառնում է այս arrow ֆունկցիայի this-ը։ Այսինքն այս this-ը եւ այս this-ը դառնում է նույնը։ Նայեք ստեղ։ Հիմա եթե մենք run անենք ու եկեք այս անգամ հիմա window window window չպետք է տեսնենք, այլ object object object, որը հողում է հենց այդ այս object-ին։ Նայեք ստեղ։ Object, object, object։ Տեսա՞ք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ահա, այս առաջին օբյեկտը սա էր, մնացած 3-ը սա է, դրա համար 4 հատ տեսանք, էլի։ Ամ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ arrow ֆունկցիան շատ հարմար է օգտագործել։ Մանավանդ այն ժամանակ, երբ որ մենք իրեն օգտագործում ենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ, եւ մենք ուզում ենք, որպեսի այդ ֆունկցիան ընդունի այդ ծնող ֆունկցիայի this-ը, հա՞։ Էլի եմ ասում, եթե սովորական ֆունկցիա ենք օգտագործում, պետք է անպայման bind անենք, որպեսզի ասենք, որ հստակ ուզում ենք, որ այս ֆունկցիան bind արվի այս this-ին։ Կամ կարող ենք ուղղակի arrow ֆունկցիա օգտագործենք, որը automatic bind կանի այս this-ին։ Սա շատ շատ հարմար է, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ սում են ինչ որ sense բան անել, Եվ ստեղ օգտագործում են this-ը ենթադրելով, որ դե այս ֆունկցիան այս օբյեկտի մեջ է, այնց որ ամեն ինչ կաշխատի, ինչպես ենթադրում եք, այս this-ը կհղիս այս օբյեկտին։ Ոչ։ Քանի որ մենք նոր ֆունկցիա ենք ստեղծում, եւ այդ ֆունկցիան առանձին ուղղակի կկանչվի, իր this-ը կլինի կամ global object-ը, window-ն, եթե browser-ի մեջ ենք, կամ undefined, եթե strict mode-ում ենք, բայց ոչ թե նենց ոնց որ ուզում ենք։ Եթե մենք ուզում ենք այդ this-ը հղի այս օբյեկտին, որովհետեւ մենք ասենք, այս անունը վերցնենք Joe մենք որպեսի this .name անենք։ Այդ ժամանակ մենք կամ պետքա սրան bind անենք this-ին, կամ ընդհանրապես սա դարձնենք մի հատ arrow ֆունկցիա, եւ այդ bind անելը էլ պետք չի։ Այս this-ը արդեն automatic դառնում է այս ծնողի this-ը, որը, քանի որ կետով ենք կանչում, դառնում է այս օբյեկտը։ Պատկերացեցիք։ Okay, այդ առաջին տարբերությունն է այսինքն առաջին տարբեր մեծ տարբերությունը դե բացի իր տեսքից իհարկե arrow ֆունկցիայի եւ սովորական ֆունկցիայի նա է որ իր this-ը տարբերվում է ինքը իր this-ը arrow ֆունկցիայի ժամանակ որոշում է այն պահից երբ նա ստեղծվում է այսինքն ինքը վերցնում է իր ծնողի this-ը այն իրավիճակում որտեղ որ ինքը ստեղծվել է այդ this-ը վերցնում է եւ ընդունում է որպես իր this-ը Եվ վերջ, այդ իրա this-ն է։ Հիմա կապ չունի ոնց է կանչում, երբեք իրան կանչում, ինքը իրա this-ը պահում է։ Հետո, էլ ինչով է տարբերվում arrow ֆունկցիան սովորական ֆունկցիայից։ Դե մենք գիտենք, որ եթե մենք ստեղծենք մի հատ const f մի հատ function, մենք կարող ենք անենք new f, չէ՞։ Իսկ երբ որ անում ենք new f, ինչ ա լինում։ Ինքը իրան ներքից ամենասկզբից անում է this թող լինի մի հատ նոր object, հետո մենք ստեղ ինչ որ կոդ ենք գրում, հետո վերջում ինքը automatic վերադարձնում է այդ this-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ new-ով մենք կարող ենք ցանկացած ֆունկցիային դարձնենք function constructor, այսինքն կառուցող ֆունկցիա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե new-ով ենք մենք անցնում ֆունկցիային, իր address-ը դառնում է մի հատ նոր թարմ դադարք object որին ուրեմն կարող ենք այստեղ ավելացնենք ինչ որ արժեքներ, օրինակ name թող լինի Joe, օրինակ sense, եւ ինքը վերջում ավտոմատիկ կվերադառնի այդ this-ը, այսինքն այդ ստեղծված object-ը, որը մենք կարող ենք վերագրենք ինչ որ մի ուրիշ փոփոխականին եւ alert անենք ասենք թե sense, չէ՞։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք arrow ֆունկցիա, new-ով այլևս չենք կարող կանչենք։ Այսինքն arrow ֆունկցիան որպես constructor, որպես կառուց object կառուցող մենք չենք կարող օգտագործենք։ Okay? Դա եւս մի տարբերություն է սովորական ֆունկցիայից, arrow ֆունկցիայից։ Այլ ինչ տարբերություն կա։ Ուրեմն, երբ որ մենք ունենք սովորական function, Պատկերաց function, ահա։ Պատկերացեք ինքը ընդունում է ինչ-որ արժեքներ։ Եվ որին մենք կարող ենք կանչենք, չգիտեմ, 4, 5, 6, ասենք թե sense։ Հիմա, եթե մենք կանչենք այս ֆունկցիային, ոյ, ոյ, ոյ, կներեք, կներեք, ահա, sense։ Եթե մենք անչենք այս ֆունկցիային, 4-ը կգնա կմտնի a-ի մեջ, 5-ը կգնա կմտնի b-ի մեջ, 6-ը կգնա կմտնի c-ի մեջ, չէ՞։ Պարզվում է, որ ֆունկցիայի մեջ գոյություն ունի sense բան, arguments։ Ինչ է arguments-ը։ Դա arguments-ը զանգվածի պես մի object է, որի մեջ կան բոլոր այն արժեքները, որոնք որ եկան մտան իր մեջ։ Այսինքն arguments 0-ն դա նույնն է, ինչպես որ a-ը։ Arguments 1-ը դա դա 1-ը դա նույնն է, ինչպես որ b-ն, arguments c-ն նույնն է, ինչպես որ c-ն։ Եկեք debugger-ով նայենք, որպեսզի տեսնենք arguments-ը ինչ է։ Ամ debugger տնենք, աշխատացնենք, Հիմա նայեք ստեղ, եթե մենք տնենք arguments, գնեք, arguments, arguments-ը մի զանգվածի պես մի բան է, որը 0-ի մեջ կա 4, 1-ի մեջ կա 5, 2-ի մեջ կա 6, չէ՞։ Եվ ինչպես տեսնում եք, a-ն 4 է, b-ին 5 է, c-ին 6 է։ Այսինքն arguments-ը մեզ հնարավորություն է տալիս կարդալ բոլոր այն արժեքները, որոնք որ մեր ֆունկցիան ընդունեց։ Ամ Պարզվում է, սովորական ֆունկցիաները ունեն դա ունեն այդ հնարավորությունը, ունեն, կարող եք գրեք arguments եւ տենց ինքը ձեզ կվերադառնի բոլոր այն արժեքները, որոնք որ ընդունեցի, ձեր ֆունկցիան ընդունեց։ Arrow ֆունկցիան չունի դա։ Այսինքն, եթե մենք arrow arrow ֆունկցիա ստեղծենք այսպես եւ փոցենք գրել ստեղ arguments, եկեք alert անենք, տեսնենք ինչ կստանա։ Սա սա պետք է որ error տա, որտեղ arguments չպետք է լինի run ենք անում, տեսնում եք, alert չտեսանք։ Ինչու՞, որովհետև ասում է arguments is not defined։ Arguments գոյություն չունի։ Բայց եթե սա լիներ մի հատ սովորական function, run անենք։ Ահա, խնդրեմ, object arguments Okay, եւս մի տարբերություն arrow ֆունկցիաների եւ սովորական ֆունկցիաների։ Հիմա լավ է նա, որ այս arguments object-ը մեզ իրականում պետք չի գալիս։ Եթե մենք ուզում ենք ուղղակի միած զանգված ստանանք բոլոր մեր արժեքների, մենք ընդհանրապես կարող ենք սենց անենք։ Ահա։ Եվ այդ args-ը հիմա կլինի զանգված, որի մեջ կլինի 4, 5 եւ 6։ Հենց որ arguments օգտագործելը մի տեսակ դարել է անիմաստ, ենթադրում եմ հենց այդ պատճառով էլ հանել են arrow ֆունկցիայից։ Բայց պետք է գիտակցել, որ այդ տարբերությունը կա էլ ինչ տարբերություն կա։ Նայեք ստեղ, ուրեմն եթե մենք ստեղծենք միած սովորական function, որը վերադարձնում է, ասենք թե 5։ Այսինքն ինքը ունի մի տողանի, մի տողանի պատասխան, չէ՞։ Մենք կարող ենք սա թարգմանենք այսպես, չէ՞։ Այս գիտենք սա ունի սկիզբը, սա ունի վերջը եւ իր մեջտեղը անում է ինչ-որ գործողություն, որը այս բանին վերադառնում է 5։ Եթե մեր ֆունկցիան ունի ընդամենը 1 տող, 1 ինչ որ հայտարարություն, հա, 1 ինչ որ գործողություն, մենք կարող ենք այս սկիզբն ու վերջը հանել եւ քանց թե return անել, ուղակի գրել 5։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է 5, այսինքն ինքը automatic return անում է, return պետք չի գրել։ Ուղղակի ասում ենք ուրեմն slack եւ այն ինչ որ մենք ուզում ենք վերադարձնենք։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ստեղծենք ֆունկցիա, որը գումարում է երկու թիվ եւ վերադարձում է իրենց արդյունքը, այսինքն վերցնում է, ասենք a եւ b, մենք կարող ենք վերադարձնենք a + b։ Դա նույնն է, ինչպես որ մենք սենց անենք, չէ՞։ Դա նույնն է ինչպես որ սա, չէ՞։ Քանի որ սա բայց մոտավորապես մի տող է, մի ոնց ասեմ, գործողություն է։ Այդ մի գործողությունը մենք կարող ենք մի քիչ բարձացնենք եւ ամիջապես վերադարձնենք։ Այ այսպես։ Հիմա մենք կարող ենք կանչենք f-ը 4-ով եւ 5-ը եւ 5 եւ alert անենք եկեք իրենց alert իրենց պատասխանը եւ կտեսնեք որ կստանանք 9, հա 4.5։ Ամ Էդ էլ է հա, հետաքրքիր։ Բայց նայեք, հենց հենց բացեցինք այս սկիզբը եւ վերջը։ Այստեղ եթե ուղղակի a plus b անենք, չի լինի, որտեղ այդ ժամանակ նշանակումը ուղղակի գումարում ենք այս թվերը միասին, չի նշանակում վերադարձնում ենք արդյունքը։ Այսինքն հիմա եթե run անենք, տեսնում եք, ստացանք undefined։ Այսինքն ստեղ պետք է արդեն return անենք։ Բայց եթե, ելի եմ ասում, ընդամենը մի հրաման է, մի գործողություն է, կարող ենք այդ գործողությունը ամիջապես վերադարձնենք առանց սկիզբ եւ վերջի։ Այսպես։ Հիմա run ենք անում թույն աշխատում։ Okay։ Հիմա պատկերացրեք մենք ունենք մի հատ function constructor um f որին մենք կանչենք new-ով, այսպես։ Եկեք վերագրենք a-ի մեջ։ Okay մայ ինչ կլինի, եթե սենց անենք, ուղղակի a-ը կստանա մի հատ նոր դադարք օբյեկտ, չէ՞։ Այսինքն այս f-ը կստեղծի մեջից իր this-ը կլինի մի հատ նոր օբյեկտ, որը ինքը վերջում ավտոմատիկ վերադարձնում է։ Ստեղ մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք այս this-ը փոխենք, այսինքն this-ին կարող ենք ավելացնենք, օրինակ name թող լինի Joe Եվ հիմա կարող ենք alert անենք json.stringify a ինչ-որ sense մի բան, հա, run անենք, hmm, խնդրեմ, ստեղծեցինք մի հատ object, որը ունի իր մեջ name, որը joe է, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ստեղ պատկերացրեք ունենք this.dot say hi, չգիտեմ, որը հղում է դեպի մի հատ arrow ֆունկցիա։ Եվ այս arrow ֆունկցիայում մենք alert ենք անում this.name։ Հիմա, եկեք սա հանենք մի վարկյան, եթե ես անեմ a.say hi։ Ինչ կտեսնենք։ Դե եկեք հիշենք այն օրենքը, որ երբ որ arrow ֆունկցիա ենք օգտագործում, իր this-ը ստեղծվում է այն պահին, որ որոշվում է այն պահին, երբ նա ստեղծվում է։ Որտեղ է նա ստեղծվում։ Դե մենք կանչում ենք այս new f-ը, չէ՞։ Եվ այս new f-ի մեջ ստեղծվում է մի հատ this-ը, դառնում է մի հատ նոր object, չէ՞, որին հետո մենք վերադարձնում ենք չէ՞։ Ավտոմատիկ սա եւ սա արվում է մեզ համար։ Մեկ է this-ին ավելացնում ենք name, որը լինում է Joe, եւ ստեղծում ենք հետո say-հային, կպցնում ենք այս այս arrow ֆունկցիան։ Այս arrow ֆունկցիան փաստորեն երբ որ նա ստեղծվում է, իր ծնողը, որը այս օբյեկտն է, իրա ծնողի this-ն է ընդունում ինքը։ Իսկ իրա ծնողը հիմա ունի այս դատարկ օբյեկտը, չէ՞։ Հետևաբար այս ֆունկցիան ընդունում է այդ this-ը։ Այսինքն ինքը քանի որ այս this-ին է կցած, իր dot name-ը կվերադասնի Joe, օրինակ, այսպես։ Հիմա նայեք ստեղ։ Պատկերացրեք մենք ստեղծում ենք մի հատ լրիվ ուրիշ փոփոխական b, որին մենք վերագրում ենք a.say hi հասցեն։ Այսինքն say hi-ը ունի հղում դեպի այս ֆունկցիան, չէ՞։ Մենք այդ հղումը ոչ որ կոպիա ենք անում b-ի մեջ։ Հիմա ինչ կլինի, եթե մենք b-ին կանչենք։ Էլի եմ ասում, say hi-ի this-ը արդեն որոշված է։ Say hi-ը արդեն գիտի իր this-ը ինչ է եւ այն կապ չունի մենք կետով են կանչում թե սենց են կանչում, իր this-ը արդեն որոշված է, արդեն կա, արդեն կցած է այս this-ին, այս this-ին, այս this-ին։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե հիմա մենք այս b-ին առանձին, առանց կետի, առանց ոչ մի բանի կանչենք, մենք կտեսնենք Joe, որովհետև իր this-ը որոշված է ամենակարևոր տարբերությունը arrow ֆունկցիայի սովորական ֆունկցիայից, դե բացի իր տեսքից ու կոկիկ կոկիկ լինելով, հա, ավելի քիչ ենք գրում, ավելի փոքր ապան, բացի տեսքից ամենակարևոր տարբերությունը, ամենամեծ տարբերությունը սովորական ֆունկցիայի եւ arrow ֆունկցիայի նա է, որ երբ որ սովորական ֆունկցիա ենք ստեղծում, իր this-ը որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք, Եվ ամեն ինչ կախված է թե ոնց ենք իրեն կանչում։ Իսկ arrow ֆունկցիայի ժամանակ իր this-ը որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն հայտարարում ենք, երբ իրեն ստեղծում ենք։ Հետո արդեն ոնց ենք իրեն կանչում, կապ չունի, որտեղ իր this-ը արդեն որոշված է։ Ինքը արդեն ոնց որ իր this-ը ու ինքը արդեն իրար հետ փաթեթավորված են, արդեն bind արած են։ Կապ չունի հետո ոնց ենք իրան օգտագործում, ուր ենք pass տալիս կամ բան, իր this-ը ու ինքը արդեն կպած են, արդեն ընկերներ են իրար հետ։ Okay։ Ամ Հիմա եկեք միատել վրայով անցնենք մեծ տարբերությունները, ուրեմն սովորական ֆունկցիան ստեղծում եք sense function ահա sense որպեսի սա դարձնենք arrow ֆունկցիա, հանում ենք function-ը եւ փակագծից հետո ստեղծում ենք այս սալակը։ Եթե մենք alert անենք a Կնայք, եթե հիմա a-ը կանչենք, a this-ը կլինի n this-ը, որը իրան կպած էր կամ իրան bind արած էր կամ որոշված էր n պահին, երբ նա ստեղծվեց։ Եթե այսպես global global վիճակում ստեղծենք, իր this-ը կլինի կամ window-ն կամ undefined, կամ եթե իրան ստեղծենք ինչ որ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ, ինքը կընդունի այդ ֆունկցիայի this-ը։ Դենց որ այդ պահին այդ this այդ ֆունկցիան ինչ որ this որ ունեցավ, իր this-ը կդառնա այդ նույն this-ը։ Okay։ Իսկ սովորական ֆունկցիա, եթե ուրիշ ֆունկցիայի մեջ մենք ստեղծենք, իրա this-ը դառնում է global object կամ undefined, եթե strict mode-ում է։ Եթե չենք ուզում այդպես լինենք, պետք է bind անենք, չէ՞։ Կամ apply կամ call-ով կանչենք։ Իսկ arrow ֆունկցիան ավտոմատիկ իր ծնողի this-ն է վերցնում եւ շարունակում օգտագործել, okay։ Հետևաբար ինքը շատ հարմար է, շատ լավն է, բայց պետք է լավ հասկանալ այս տարբերությունները, որպեսզի չշփոթվեր եւ սխալներ թույլ չտալ հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ